A viagem começa com uma escolta especial. Mas esta expedição ao largo da Ponta do Ouro, em Moçambique, nem é dedicada a golfinhos. É sobre algo que se esconde debaixo das ondas. Estruturas de metal feitas à medida, com câmaras de vídeo, vão ser atiradas para o fundo do mar para filmar alguns dos últimos redutos de tubarões e raias no planeta. As cordas servem para segurar o nosso frame, a estrutura metálica, com a boia. Então, antes disso, temos que organizar essas cordas para não ficarem maradas, vai facilitar com que nós uh, metemos na água. Quer dizer que é preciso paciência? Muita paciência. Muita? <laughs> é preciso muita paciência. São pequenos detalhes, mas que valem a pena. Vale a pena porque Há uma ameaça à solta. A ação do homem tem feito desaparecer tubarões e raias em todo o mundo. Pesca descontrolada, alterações da zona costeira, poluição e aquecimento global são os maiores riscos em todo o planeta. Se não houver cientistas atentos no mar, estas espécies podem desaparecer. Mas, agora agora, o desafio é como atrair os tubarões e as raias para a frente das câmaras. É preciso uma isca, como esta. Esse é, é, carapau, é escarapau, sim. E para atrair, atrair as espécies, tubarões, raia, assim como outras espécies de peixe. Colocamos na, na estrutura e fica à frente das câmaras, então uh, ele vai atraindo os peixes para o campo visual das câmaras e vai filmando tudo. Tudo pronto? ou quase. Se se quiser proteger uma espécie, não basta identificá-la com câmaras. Também é preciso proteger as zonas onde habitam. Marcados no GPS, como um tesouro, estão os locais onde tubarões e raias se concentram. Estamos já a 31. Ok, tá bom. Tá Estamos já a 30. Não, aqui é onde registramos as coordenadas do ponto onde o frame é lançado. Yeah. E tem a ah, um, descrição daquilo que são as câmeras e os uh, cartões de memória. É agora, sim, começar a gravar com a apresentação da data e local. 2206.10001 left camera 5. 3206 Ponta Sample 001 Right Camera 5 Só falta esticar o braço para dar o sinal de claquete aquele sinal que depois num computador vai permitir sincronizar os filmes das duas câmaras. Como sabemos, aqui na Ponta do Douro estamos dentro da reserva. Temos feito esse trabalho também em Ambana. Temos o arquipélago do Bazaruto também, que é uma área de proteção marinha. Então, são zonas de biodiversidade, zonas de proteção. Ah, como sabemos, os tubarões são importantes no seu papel trófico, são predadores de topo, então regulam a manutenção da diversidade e abundância de outras espécies, que são importantes igualmente para o mesmo ecossistema ou para o consumo humano. Sem tubarões, o ecossistema desequilibra-se e até as pescas que saem destas águas para todo o planeta podem desaparecer. Por esta altura, já há câmaras no fundo do mar e mais algumas para lançar. Elas é são a prova d'água, se a certa profundidade. Então, por isso que temos que garantir que esta, esta armação que protege ela não, não deixe que a água entre. Né? 2206. Elas ficam a gravar eh, por 60 minutos, no intervalo de 60 minutos, onde nós tentamos uh, procurar saber uh, da diversidade uh, da, que existe aqui na, na, nesta área sobre tubarão, tubarões de raias. Mas o tubarão tem muito má fama, não é um animal perigoso? Não, acho que não, não, não, não no seu todo. Algumas espécies têm, têm fama de ser mais agressivas, mas as outras não. Já passou uma hora e é a altura de encontrar as boias e começar a recolher as câmaras. O, o peso torna-se maior por causa da, da corrente. Então, é, a densidade da água é diferente aqui. Então aí fica mais complicado ainda. Então, logo que se remove a. Um o cartão de memória é, é, é importante substituir imediatamente e lançar o dado para ter a certeza que corresponde à câmera. Tá Mas, afinal, o que é que ficou gravado nestes cartões? Uma raia. Uma raia tenta morder o isco. Aqui surge um tubarão de ponta branca. Junta-se ao filme, mas sem dar grandes confianças. E há dois peixes cunha, a raia também conhecida como wedgefish, Dão um dos maiores espetáculos do dia. Tem uma, tem uma contagem preliminar, nós visualizamos primeiro para ver o que é que nós temos, mas às vezes, por causa do tempo, podemos não visualizar tudo então, depois disso, as imagens são enviadas para a África do Sul e um software especializado para isso, denominado Event Major, é que faz a sincronização das imagens. O nosso projeto é específico para tubarões gerais, mas uh, com as mesmas imagens, com as mesmas gravações, podemos também fazer estudos de peixe, uh, os peixes que ocorrem nesta, nesta região. Podem ser peixes de Recife, por exemplo, também pode, podemos fazer eh, eh, esse estudo e ao mesmo tempo verificamos o tipo de habitat em que essas espécies se encontram. O vosso trabalho tem influenciado outras mudanças ao nível da lei, dos regulamentos, da maneira como se gera o mar? Neste novo regulamento nós temos cerca de 14 espécies uh, de tubarões gerais protegidas em Moçambique. É um número muito considerável, uh, é um, o país deu um passo muito grande naquilo que é a proteção ou conservação da, da biodiversidade como um todo, especificamente para tubarões gerais. Então, esse é um trabalho que contínuo, é, é, é um trabalho que também surge por causa deste, deste trabalho que nós estamos aqui a fazer com o governo, essas pesquisas que nós estamos a trabalhar com o governo. Um trabalho mesmo à porta de jovens moçambicanos apaixonados pelo mar se tem alguma fé está identificado naquilo e a, a pessoa vai seguindo. Mas uh, tudo começa da, da, da escola, temos sim escolas que formam biólogos marinhos. Até ao fim do dia, a equipa percorre 12 quilómetros de mar. E mais dias virão a tentar preservar o planeta.